<laughs> सीधा मालदा से सुनने को तैयार है क्या हाँ मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे मालदा के लौंडे हम हाँ, हाँ। मालदा के लौंडे मालदा के लौंडे हम मालदा के मालदा के मालदा के लौंडे हाँ मालदा के लौंडे हम हाँ हाँ मालदा के लौंडे हाँ मालदा का लौंडा हूँ मैं ना खाता बै तो मेरी ये जय कलाकारी सजी है चलिए ले धुए में डूबा हूँ मैं तू जंगल में गिदर तो मैं भी हूँ इधर अदीना का चिता हूँ मैं रथबाड़ी के सिग्नल पे एक्सपो लगा दूंगा भीड़ बढ़ा दूंगा मैं आपको सीधा मानंदा पल्ली से अपनी चलती बिना खा की वर्दी में हाँ हसल या असल जीता मैं फर्जी में बॉडी कर तू ठंडी मादा की गर्मी में नरमी में चलता ना गर्दी में हूँ गलती में थमता ना मर्जी में हूँ संकी में हूँ करता मन की मैं हूँ तेरी अर्थी में हूँ मोटी घंटी में हूँ हम दर्दी ना चुतियों से होती है चोली ना अपनों से होती है तेरी बातें है खोटी तो मेरी तो मोती है चमकू में जैसे अंधेरे तेरे में ज्योति है बोटी बोटी तेरी काटूंगा तेरे कुत्तों को ही फिर बांटूंगा हाँ डांटूंगा झाटूंगा गाड़ूंगा नकलियों को मैं जड़ से उखाड़ूंगा मैं वहां जहाँ तेरी आस नहीं यहाँ तेरी औकात नहीं तू जिंदा लाश तो रास नहीं तू आना न पास चल भागा अभी हाँ सही गलत की समझ किसे जो गलत वही तो नोट पिसे किसके हिस्से में बम किसके थाली में कम चरण में बोले के अर्पण मेरा करम हम हाँ, मालदा के लौंडे हम मालदा मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे हम हाँ, मालदा मालदा के लौंडे हम हाँ, मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे हम को जकड़ के पकड़ के मेरे शब्दों को सुन तू मुझ क्यों भड़ के पास डूबी है इतनी गहराई में ऊंचाई को छोड़ अजी तू सच्चाई मचा दी तबाही में तेरे मोहल्ले में पढ़ना तू मत कभी मेरे तो पल्ले में काफी है फर्क जीने में पल्ले में कब तू सीखेगा के संबंध में दुगलों की बातों को अंदर ही रहने दे फिक्रों को जन्म दे देख के सरने दे वक्त है बदला हमको तू तो बढ़ने दे हमको तू तो बढ़ने दे शब्दों के रस तुझको पिला दू मैं मारू मैं कश हो जाऊ बेकाबू मैं खुद पे तू तो हंस या तुझको रुला दू मैं तेरी ही नजर में तुझको घिरा दू मैं मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे मालदा के लौंडे हम हाँ हाँ मालदा के लौंडे मालदा के लौंडे हम मालदा के मालदा के मालदा के लौंडे हाँ मालदा के लौंडे हम हाँ हाँ मालदा के लौंडे हाँ अब की पहचान जैसे मालदा का आम के भी मालदा का प्रोडक्ट है पूछ मेरा दाम ढलते ही शाम यहाँ उठते जाम हाँ बाइक का एक क्रेज और यारी को सलाम हमें रोकने वाले कुछ लोग थे आज वो साले पीठ पीछे भौंकते आंखों में दुल साले झोंकते हम सिर ठोकते ना सोचते हाँ बीएस चले बीएस रोड पे और दौड़ चले गो रोड पे कर्फ्यू लगे यहाँ शौक से गोलीबारी चले फिर वोट पे हाँ होट पे फिर भी मौन नहीं कट्टा चला पर मैं डॉन नहीं जॉब की किल्लत पर लोड नहीं अलमाइटी नाम पर मैं गॉड नहीं हाँ दोगलों को फोड़े हम हा हा अपनों को जोड़े हम हा जंजीरों को तोड़े हम हा, हा कफनों को ओढ़े हम हा मुसीबत मोड़े हम हम हम दौड़ते घोड़े हम हम हम ये बातें हैं मालदा की मालदा की मालदा की मालदा के लौंडे हम हा मालदा के लौंडे हम हा मालदा मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे हम हा मालदा मालदा के लौंडे हम हा मालदा के लौंडे हम हा हा मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे हम मालदा के लौंडे हम हो Yeah. 732102 Malda town almighty SKR समझ में आ रहा है लाइक है कुछ हां